और गाइस मैंने उसकी घान चाट ली मुंह में ले लेना लेना मुंह में मुंह भाग यहाँ से भूसड़ी की को आ जा रहा सामने कांड क्यों फाड़ रही है यार एक बार को आ जा सामने आ रहा हूँ बहन चौथ गांड में घुस इंसान के हम्म। कितने आदमी थे Hello? Yes? Do the video call. I want to fuck you, please. चार थे भोसड़ी वाले हम्म और उनके भाई ये डोले दिए घूर रहे कैडी तरह घूर रहे कि बेटा बियर खत्म होने से पहले निकल सकता है ना निकल ले निकल ले मैंने भाई साहब वहीं गन निकाली टेबल पे दर्द दी टट्टी सूख गई उनकी